Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, y me pienso cargar hasta el último de vosotros. beste bi Itzurrin bat hauren zan, besteak atzen zan, erdi ustaltzen. bat zabaldu Bertan edozein pertsonak alduen neurrian, alduena sardezan. Eman dezaketen laguntza txiki hori ere izan dadila gure dirua eraman duten horientzat erantzuna.